Bueno, aquí tenemos el entorno de modelado, hemos hecho un nuevo modelo al que lo hemos llamado placa, está vacío y aquí vamos a construir la placa que va a servir para el piso. Este, esta, esta nueva placa la vamos a construir directamente con un bloque, no necesitamos construir un rectángulo y extruirlo. Aquí en la opción más generalmente aparecen eh, esos elementos. Si no aparece, puede ser debido al tamaño de la resolución de la pantalla o a la configuración de la instalación o a opciones de usuario que se han modificado de todas maneras siempre se puede buscar entonces le ponemos aquí buscar bloque y buscar nos indica a dónde encontramos esa opción el mapa de comandos porque es la primera vez que se, se usa. Entonces bloque, crea un bloque al definir las ubicaciones de la esquina y las cotas se puede encontrar en el menú principal barra de selección superior ahí nos lo está indicando insertar figura de diseño bloque inicio pestaña figura grupo menú desplegable figura de diseño y bloque voy a aquí está la opción en extrusión entonces esa es la o podemos modificar las, las opciones y me cambio ok aquí estoy nuevamente en la placa eh, pero necesito el menú inicio entonces aquí en extrusión estaba bloque directamente crear un bloque definiendo la esquina las esquinas entonces especificamos el origen y las longitudes del bloque. El origen que queremos que esté en la posición X igual a 0 perdón, la longitud en X del bloque vamos a ponérsela de 6 metros la anchura en Y del bloque no necesitamos que sea mucho pero que sea visible 200 milímetros y el alto en Z la altura en Z si queremos que sea por lo menos 2000 2 eh, metros y el punto donde lo vamos a ubicar entonces vamos a ubicar el punto del origen para el, para el bloque ahora sí el X la X no queremos que esté en el origen eh, sino un poco hacia la derecha vamos a ponerlo a, a 1000 la Y dijimos que necesitábamos que estuviera a menos 2000 500 más o menos y la z queremos que esté también a menos 1000 milímetros con estas consideraciones él debe estar generándolo aproximadamente acá está el punto y con estas dimensiones vamos a darle aceptar fíjense esta es una placa que va a representarnos el piso simplemente tenemos que ponerle un material un material adecuado ahí está haciendo el render eh, vamos a ponerle las herramientas el material asignar los materiales y si esto va a ser el piso podemos construirlo por ejemplo pudiera estar indicado con mmm, Vamos a ponerle esto que mm, de, bronce de hecho en bronce que bien pesado ok seleccionamos y aceptar listo con esto simplemente tenemos que guardarlo y añadírselo al ensamble entonces nos vamos aquí al ensamble el ensamble lo cerramos recordemos que el ensamble se llama brazo pluma aquí está y este ensamble tenemos que añadirle ahora aquí en el menú de ensambles en la pestaña central de modelado añadirle un componente y ese componente ahora es la placa no la vamos a añadir por restricciones sino en la posición absoluta que ya le pusimos y le damos aplicar aceptar que no hay más entonces aquí queda fíjense en, la vista isométrica queda debajo de, de, la retro esta placa si la vamos a fijar al piso la vamos a guardar aquí y nos vamos enseguida a la aplicación de movimiento activamos la simulación que ya teníamos tiene todo, tiene la, solución caída libre, la caída con pistón pero ahora vamos a añadir un nuevo enlace eh, un nuevo enlace que es el enlace seleccionando el objeto de la, de la placa y el nombre que le vamos a dar es placa placa piso a esta placa piso le vamos a poner una soldadura atornillada al marco de referencia fija esta soldadura es una unión es una junta tenemos una junta selección una, junta de tipo fijo un tornillo seleccionando la placa piso observen que él indica un punto que es el centro geométrico de la placa entonces no, no lo vamos a cambiar el tipo de orientación es vector vamos a poner que quede orientado con un vector en la dirección Y positivo y que va a estar ajustado eh, al piso entonces este tipo de, indicación no eh, como va atornillado al piso absoluto no, no necesitamos indicar cuál es el otro enlace a donde va a estar ajustado vamos a aceptar entonces esto queda atornillado al piso ahora eh, podemos revisar la vista isométrica o podríamos revisar esta otra y podemos resolver la animación que ya tiene la fuerza y tiene el piso terminó entonces aquí podemos ver la animación ahí empieza como pueden observar atraviesa el piso perfectamente lo atraviesa porque no le hemos indicado lo contrario tenemos que indicarle que hay un contacto entre cada uno de estos miembros y el piso ese contacto es un conector de tipo contacto 3D entonces vamos a poner contacto 3D entre la pluma y la placa selecciona el punto más cercano entre los dos y también un contacto 3D entre el brazo y la placa. Entonces aquí tenemos los dos conectores, contacto entre el brazo y la placa y entre la pluma y la placa. De tal manera que ahora cuando le damos bueno igual esta vista tal vez no es la mejor la mejor vista sería algo por acá algo así y correrlo inclinado ahí eso vamos a decirle que corra resolver la situación con pistón ya terminó y de la misma manera entonces vamos a ver la animación observan los puntos de contacto probables y aquí se puede mirar cómo va entonces ahí hizo el contacto hizo el golpe luego ok fíjense que el motor obliga a que haya movimiento de parte del brazo aún a través de la placa entonces el motor tendría suficiente fuerza para hacerlo pasar a través necesitamos aquí que la, la simulación tenga menos tiempo entonces no un segundo sino 0.6 segundos otra vez resolver y vemos la animación entonces aquí el golpe ocurre en 0.3 segundos y dispara la fuerza hacia allá bien en, en el momento solamente hemos puesto esta fuerza actuadora pero realmente se podría colocar allí un pistón con resorte que eso es tal vez lo, más realista que podríamos hacer entonces eso lo podemos colocar eh, como una nueva, un nuevo conector de amortiguador entonces seleccionamos aquí el enlace y el otro enlace hay que indicarles los puntos de origen lo mismo que teníamos antes los círculos y el origen acá colocamos ahora eh, la expresión el valor 1 newton sobre segundo por milímetro. O sea, esto ejerce un newton por cada milímetro por segundo de, velocidad de diferencia. Si tenemos una velocidad de un metro por segundo son mil newton por segundo, es decir 100 kilogramos. Vamos a multiplicar eso por 10 como la constante del amortiguador y le ponemos aceptar aquí. Entonces ahora solamente tenemos fuerza sino amortiguador y podemos igual guardar y nuevamente resolver ya lo terminó vemos la animación entonces movimiento es más lento debido al amortiguador ok este es el, el ejemplo podemos eh, eh, controlar la posición inicial de la pluma para que apunte hacia el lado derecho y también podríamos colocarle fuerza a la a la a la pala aquí entonces sin embargo en términos de construir el modelo, aplicar cargas, aplicar eh, conectores, poner los contactos, eh, ya este, este, ejemplo está eh, completo.